ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали калхозобод тв биед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад ассалому алайкум подписчикҳои калхозобод тв ина бачо палто куртка пуртка жинпир аяла сал мекунем тамошо мекунем бачо навад проценти мардам подписатсия накарда тамошо кардаиста мақсад подписатсия карда лайкҳоро фаромӯш накунем кора сар кардем бачо и чанд сум доша палто сесад панҷо сомон и ҳамаш сесад панҷоя Hine maço magazini akayı, akayı Abdullah hine maço. İş şaşlar pancı son. Hine maço şaşlar pancı son onu. Paltora tamoşa kadayım. Bisol kat palto palto gutese hine maço. Paltora tamoşa kadayım. Tamam aleyküm. Yaxshimisiz? Yo'q chandiyam? 400 so'm. 450. Mana azizlar 450 somon. 450 somoni. Mana marhamat tomosha. Keyin dam isbat qachon o'sha? 120. 120 штука, а? Ду тарафа. Ана азлар 220 сомон ики тарафлама екан, дохтарони. Мен дарунаш медарам, дарунаш тамошо мекунем. 110 сомон ина бачо вада васка. 110 сомон азлар. Ина магазина тамошо мекунем. Ина вандамко хушруб омадай бо. И чанс ме вандамко? 180. 180 сом. Хадиш то қам бриҷа надора. Бриҷа. Иш бриҷа қати. Иш шанс 400. 400 сом. 400 сом бриҷаш қати азизлар. Мана 400 сом екан. Ичи қалин мана ғавса бачо. И куртко чи хестан куртко. Иш 300 сом. 300 сом я? Ҳа. Иш чи? Иш 350. 350 сом на бачо. Куртко 350 сом зимистон омад бачо хунук шид куртара пушен ишам сесад панҷоен а чанд тара сетка дора ина хокистан сирх сиё мокри асфалт мега иш чи хел боша иш чанд сумай ан азизлар у чизи элик сомон аҷоб куртка екан ичи қалин даношаво тамошо мекунем дарониш синтрапҳоя чи хел аст ин джинс будаи во и джинсҳо чандиам иккизу қирқ сомон азизлар мана ина ҷабо кожинка будаи чӣ қилан кожинко нархош ё шастак дусаду бистум ё шастак дусаду панҷо дусад ишо дусаду панҷо дусад вош ина ё дусаду бист сомон ҳамина бачо тамошо кунем вандамка иш чанд сомоша ё дусаду бистум дусаду бист сомоно Я мач зад бисте, на? 220 сомон. Турецкий. Ина бачо, макасинка, кроссовки. Номер 4. Ищас мужа. 170 сомон, азизлар, мана 170 сомони. Магазини Абдулло. Абдулло. Ина бачо, krótka i na os. İçen samosa? Salat. Salat bo'lsin. Ana 270 so'm azizlar tomosha qilamiz. Seni krossovkalarda bu hocam. Бюро нахушам бошад. 160 сомон. Не, хеле калта чако аста. Ё чандиан? 180 сомон, 60 сомон. Ishte sa çama. Ishgavsa. Svitra sa budrum. И свитро ya, да. ya я са дахсан. Я са дахсан мона. Коротки дров. Ana yo. Hmm. Yo ama şey sa ya na. Buruzu on salona azza mana kaltacha ham bor ekan, kaltachalar son, so'm. 180 so'm, 180 so'm azizda mana kaltacha. Jinso chiqilan jinso. Jinso har xil g'avsan 120 so'm. 120 сомона. Mm. Ай чанд сомона? То чанд сомона аст? 120. 120 стандарт а? Ана бачо 120 сомон джинсо. Рӯзи гирма сомон. Аҷоиб мана. У курткои бологио чанд ам? Балони калоно. Алон ясак 450, 350, 220. Ина бачо. Ҳама чизо аст. Тамошо кунед. Бозори Калхозобод. Бозори Баҳора. Димиташ магазини ака абдулло бари магазини хизрали да агашн бушносен мархамат хизрали элегант ино ҳама намуду ҷинсо ҳаста макасино чӣ хеле макасино ҷа красовки будай ҷа туфлио будай ина макасин бачун макасин ки касе мепуша макасин چند سمه یه؟ سد دست یک سد دست سامان بروز اون سامان بچه ها عجویب اینجا با بریجه بلد بریجه های غوز غوز زمیستان اومد نکد نجه های غوز غوز خشور می روان ایش چند سمه شد؟ نه یک سد دست یک سد دست سامان بچه ها یک سد دست سم هشتصد روبل می شود ها؟ بازی کورس یک سد شست چور شده گیه امروز هشتصد روبل یک Приезжай в хаос, мигни, мигни. Ищи. Тулекай на вац. На вац, умоно. И нам хеле бачо, нархона шинидем, тамошо кадем. Эй, Ана, барой шахо, кастумруко. Чхелан? Кастумруко нархош. Нархош ар хелан, 400, 450, 550. 400, 450, 550? Барой прокат там аренда мете, на? прокат нест бачо прокат набудай чорсад сум чорсад панҷоҳ сум пансад сума кастомари нағз нағз буда марсад тамошо кунед касе зангир боша ино тамошо кунеша ино бачо тамошо кунед кастомари шаҳира касе зангир боша марҳамат ина кастомои фасон фасон ина кирта сфедо ҳастанд кирта кабуд И кто сейчас муша? Я сада да сомони. И ама же сада, я на? Бамбука я? Хоза бамбук. Ам хеле гапо бачо. Ина касим руко. Ама намудош аст кабут меген, паласат меген, тёмно-синий, сиё ҳамаш аст. инҷа палторо таплид кардаган палто чанди буд бачо бисёр кас палто палто гуфтан ина палто ҳастанд каришни меген ман хели свет меген хокисаранг сиёҳ ина касе палто мепӯша ҳаст ҳам хеле гапҳо майли бародар барори кор саломат бошед рақаморо мемонем А что зан зад, хатман коршуна буд кунем. А что ина магазини Хизрали медорем, магазини элегант. Нам хоша дида, хайрон ашен. И магазин элегант, хам хемешава ки чизош качсине бақвата, лекин қимата. Бат мақсад наген ки бачо и Россия да ика арзон буд, и жашмой ика қимата, магазин элегант зато моли туркай ягон ҷое чӣ надорад мақсад тамошо кунем лишни камментар наша бачао ку нархӯро тамошо кунем мерем ина куткачо будай свитро будай ку свитро чанди боша ина поёнгио и калиштиш чанд боша ина 260 сомон инаиш 240 сомон бачо и моли турка ягон ҷои doğru e, ay. Kaç kaçansın 지나더라 같이 스바샴 조라 이 굿가장 스모샤 이 하시사도 반줬어 이나 하시사도 반줬습니다 맵시약 렉수차라 맵시 오스 다이메킨 디샴에 메라 아? zorzor İşçen smoşa? Nasada pancosu. Nasada bacho. Magazine elegantaj. Filmini çizoşna. İşam nasada pancosu. Yo har. Asit kaşa. Siyoşa ya. Тарашниш. Там ахонух там ам пшидаки. Пленбеч. Фирма Пленбир. Мина бачо фирма Пленбир бида. Оригинал. На сат сомоно. На сат фанус. На сат фанус сомон. Во момила дора? Бале. Ина вандам ко бида. Чхела вандам ко? Архош. 290 сомон. 290. Ходаш тока, а? 290 куткара и чанд сумай ина бачо 14 сомонӣ аҷоиб олтов намезгара чанд сумоша 14 сумо зурайко и комплекто чӣ хела 650 сум қатӣ брижаша 850 сум неша შემხეთი ბრეჟაში ჰაშსად პანჯოსომა საკეჯელიქსომა ზდა İnanıyor hafsalı panosu. İspatika. Yok ama ispatika. İnanıyor hafsalı panosu. Katı brıcı hoş. İnanıyor hafsalı panosu. Çok hastaydı diyor kamerayı. Sevmet aza? İnanıyor hafsalı panosu. Tokayı ve trofkayı. İlk çoru panca. Çoru panca. Çoru panca. Sonra kırıştan toka. Yine bak o. İsmi Troçi? Evet. 720 сом. Ранг панг ягон чи намерава? Хуби дави. Качествош хамаш ранг хатай бар бар матиро. Ина мачо. Хамошо кунин качествоша. Як тада та се чор та расветка дора? Бале, чор та расветка дора, ба ду се та дига и вариант. Ина ёшо? Ина мачо. Иша нам хич чихе боша? Иша вамуай. Фақат Миждагиш чанд сум мешавад? 300 сум мешавад. 300 сум он. Ин аҷаб картава омада. Картава чӣ хай боша? Картаи хали гавси. 450 сум. Ана, чӣ 450 сум. А то ме пуши 3 сол, ҳеч чӣ нагуфтам ки ме бе мало ме пуша. Ана 290 сум. Инаш 290 сум. Ина бачо мол элегант ай. Свитер чи инай хок сара? 160. 160 сомони. Ана навбат бачо попши да мезгарем, попшио. Неш зур бидад. И чанс ба? Мокри замч 850. Мокри замч? Да. 850 сомон. Ана и бош. Вай вай вой будай ко. О, и се таран горо. И чанс ма и? 750. 750 сомон. Тоза. materiales качественные ина се ранг дора бачаҳо сиё коричневӣ бо тёмни коричневӣ иш чӣ хела 750 сомон чӣ хел филма бошаи ина кентер бидай Ina şap. Firmaş. ина бачо пиш чанд сума ҳафтсаду панҷоҳ сомон дарунаш пашмай бачо ғавса ина зимистонда нав зур мешавам неш бо замш пулош ғатагияй неш кожагишай аҷоиб аҷоиб беҳтаринад Ana جنسو اوريجينال چقدر آنیو؟ 850 850 سوم اینجا فیلمای گانت اوريجينال گرانت گانت گانت ها فیلمای گانت بده اوريجينال اینجا کالیت پالیت باشین باشه تشریف میکنیم بوسا بله İş şans mı? İş şans. Kaçlar pancı sonu. İşçi? İş şans. Stefan Oreç. Ana bir hafta pancı. Hafta pancı sonu. Ne zor bir hele ki? İse taranı. Siyah karıştırıyor. Karıştırıyor. Hafta pandiyor. Haftada pandiyor. Bu mı şey var? Yine yoş hastaya. Haştada pandiyor. Haştada pandiyor sonu. Kulat haftada pandiyor sonu. Haştada pandiyor sonu. Ya cins sabah şu. Kıymat hoş. Ladin albo haştada pandiyor sonu. Aş bu arada. Ne işi? Milyoner. Arzunuz. Hani Arzun, arzunuz sen kay? Arzun, ya arzunuz disada haştı. Ay disada haştı olsun. Bulak kulasam. Kadom ne Bu binemiş ama. Olur. Yine katı tasma da. Afsa bu pandiyorsun. Arayın şey Allah çoğuz. Kulas ida aydanın bir cana pişer mi işe var? Setaran gora. Hazret pandiyorsun ya. Buna es spor klasika çorsalı pandiyorsun. Çorsalı pandiyorsun. Original. Zor. Yine yol ise de aşırı sunar zaten. Yoksa? Yani. Stefan Oreç. Stefan Oreç. Умагадага. И ҳашта дина таранг дора. Як, ду. Не, як. Ина бадаг. Ина бачи. Тамошо кунед нархош зурам. Не, ҳамаш рангошам беҳтарина. Нишон сӯз бида. Хоб, ина спорт классикаи Dizalay Vadoro. İçen sımani yok? Lisada çils. Yine bak o sport class dışarıda bizim. Çil. Dışarıda çil somu. Setarang doray. Yine bak. Неш бу камта ти умни синя, а? А, мисиаш. Мисиаш. Варзо меша, а? А, меша мак. Аджу бина. Неш си турам кушруб да дарустар, кушутар. Ишчанс ма? 220. 220 сама бачо ина. Си турой наз назан. Шапка уч хала шапка, золи на мада ёки шапка. Шапка хали чи аст, не хали просто. Просто хали. Вуймас ки савру мене омадаги неса? Савру мене ина бачо магазини акай хизрале тамошо кардем магазини элегантае моли туркия тоза туркия тамошо кардем нархошон меҳад шурай лекин конкрет мепушен да се сол ҳичи нагуфта бе малол мепушен ҳама чизо ҳаст بهترین бачаҳо подписатсия лайка фаромӯш накунед